Ah ouais, c'est ici qu'il fallait aller. Tiens, allez, on encore une dernière, dernière. D'accord. Allez Là, je vais prendre... Euh, non. Je vais Steven. Tu peux changer après, mon cœur, là, c'est pas grave. Je prends Steven quand même. Kiki. J'ai un petit foufou dingo. Et ce qui fait Clarence maintenant Eh ben, il vole Regarde. Quand ça remplit. C'est qui qui peut éteindre les saletés là déjà Gumball. On trouve mon Gumball. Allez, on avance. Et par contre, je me laisse toutes les saletés moi. Non, non, vas-y, on y va, on y va, on y va, s'il te plaît, maman. Viens, on avance. C'est pas grave si on perd notre santé. On va la récupérer après, dès qu'il y aura de la nourriture. Moi, je suis Steven. moi, je suis Clarence. Je regarde pour mes animaux C'est quoi Mon canon. On s'en fiche, je flaque. Non, non, cherche un truc à manger. Tiens, va, viens manger en bas là. Avec Steven, avec Steven. Steven En fait, j'ai pris un. Euh, ah, Gambolance. Gumball aussi on fait ses sales. Ah, il est propre. Tiens, tiens, tiens. Ah, il a fait la douche. Hein. Et euh, voilà la douche. Ah, j'ai le téléphone. Non, ah non, c'est bon, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ah, on s'en fiche. Attends, attends, je vais prendre des sacs poubelles là aussi. La nourriture, c'est bien pour moi parce que là. Euh, moi, ça va. Hein. Ah, j'ai enlevé toutes les saletés, bah non. J'ai plus le téléphone, pas. C'est quoi ça La piquant piquante. pas grave, les pièges. Ça, tu vas prendre une bonne douche, toi. Papa, t'as le téléphone. Bah, pas Appelle Darwin. Ah Ah non, moi j'ai pas appelé Darwin, j'ai appelé mes potes. Eh mec, c'est quoi ce truc Attends, c'est Gumball. Faut Gumball, il faut appuyer en bas. En bas Sur ce bouton là, en bas. Ouais, c'est quoi ce niveau En fait, on est sur le sol et faut qu'on saute quand elle est vague. Ouais Ah ma crotte Oh salut Ok. Ça les gars Ouais. Au top. Au top. C'est l'eau qui cuisine ce soir. Yes Oh au top. Ah. au top du top. Ah, je mais vous enregistré Oui. Pardon. Je vois. Ils enregistrent leur voix. Comme à chaque fois qu'on joue. Euh, oui, ah, pardon. Ah non, mais attendez, il n'y a pas de problème, on dit aussi. Hein. C'est Oui. Il n'y a pas de problème. Par contre, là, on va pas nous voir. Non, Là, dans cette vidéo, on va pas nous voir. Pas grave. Tu t'es moche. Eh, je suis pas moche, hein. Je, je, mets du gel douche Oh, c'est bien, bravo. Mais c'est pas le même chemin que tout à l'heure. Ah non. Trop cool. On revient, mais on fait pas le même truc. Pourquoi eh. Mais pourquoi ça ira pour soi Ah non, c'est... Ah non, Mélodie qui mange et qui fait la cuisine. Et fait la cuisine. Ça s'appelle Mélodie. s'appelle Elodie. Elodie Oh Oh oui Skips Vas-y, parle -lui. Alors, ça alors, vous en avez de la chance. C'est une carte de plage vide. Une. C'est ça qu'on cherchait. Yes On peut retourner à la plage ville Là, on va retourner à la plage Ah, mais là, faut finir le niveau, je crois. Euh, ouais. Allez, expédition rapide Allez, on casse les bonheurs, même si on n'a plus de bonne santé. Je vais prendre le Steven Universe. Par contre, il pleut. Hmm. Et moi j'ai mon gros marteau, salut Jake. Tu veux bien être mon marteau Eh ben mon pote. Salut. Alors qu'est-ce qu'ils veulent pas pingouins il veulent juste me rendre mal. Là c'est bon à rien. Oh C'est Squeak Je suis invincible Venez m'attaquer les méchants c'est invincible. Oh. Je sais plus. Eh. Regardez le poteau. Ah ouais, j'ai oublié que t'avais ce méga pouvoir là. J'ai mes canons. C'est le canon de ma mère. Tu vois, Steven, il a la gemme de sa mère. Et une fille qui a une gemme, et eh ben, elle peut pas, elle peut pas venir au monde quand elle en un fils. dire que si elle a le fils, bah, la mère, elle est dans le vent du fils. Hein Non, je rigole, en fait, la mère est morte. Ah. <laughs> non Sa mère, elle est devenue un lion. Hmm. Voilà Attends, je prends mon méga canon. Oui, maintenant c'est bien le moment. Ah, c'était le moment de mon méga canon. Maintenant, ah j'appelle. Mes copains, moi. Ah ouais, les gemmes de cristal. En fait, en fait, euh, elles ont fusionné les, les trois gemmes de cristal. T'as vu c'est ouf Eh, c'est ouf. En plus, on avait besoin du téléphone. Parce que avec notre santé, euh, c'était bien le moment d'avoir le canon et le téléphone. En plus, on a eu... En plus, on l'a eu en pleine bataille, c'est ouf. Allez, les en Non, je pas les en C'est le moment d'actionner mon méga canon. Méga canon Et... actionner Bon, si là on a rien pour l'actionner, c'est bizarre, je sais pas j'ai fait ça encore. Encore le camion L'énergie, je perds. Oh j'ai combien d'énergie, moi je suis remal parti. Je n'avais pas mis de bien qu'il arrange papa. Elle est devant, c'est quoi C'est de là. Ah papa, tu vois il non, Ah, Il vole. Allez, on fait sur le niveau vite, vite fait, là. Après, il est un peu mort sa jambe. Par, contre, quand on a la carte, on, on va là-bas. Ah, moi non. sinon, on doit tout recommencer du début. moi, c'est pas vrai, tu vas recommencer, mais tu vas refaire une partie à toi. Et ça, c'est une partie à deux. Mais papa Oui. Tu sais que faut qu'on sauvegarde cette partie-là. Quand on a fini cette partie, on va la sauvegarder. Comme ça, après, euh, euh demain, on est pas obligé de la refaire du début. C'est vrai. Je suis, me voler Moi, j'y vais en volant. Encore le meilleur, c'est pas grave. Par contre, je... Ah, on doit là avant. Bon. Bah, c'était une bonne partie, hein. Mm. À la prochaine pour continuer. Ouais. À